तुझे इश्क हो खुदा करे कोई तुझको उससे जुदा करे कोई तुझको उससे जुदा करे तेरे होंठ हंसना भूल जाए तेरे होंठ हंसना भूल जाए तेरी आंख पूर्णम रहा करे तेरी आंख पूर्णम रहा करे तू उसकी बातें किया करे तू उसकी बातें सुना करे उसे देख के तू रुक पड़े वो नजर झुका कर चला करे उसे देख के तू रुक पड़े वो नजर झुका कर चला करे तुझे हिजरे की ऐसी झड़ी लगे तू मिलन की हर पल दुआ करे तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर तू किरची किरची चुना करे तू नगर नगर फिरा करे तू गली गली सदा करे तेरे सामने तेरा घर जले तेरा बस चले ना बुझा सके तेरे सामने तेरा घर जले तेरा बस चले ना बुझा सके तेरे दिल से यही दुआ निकले ना घर किसी का जला करे ना घर किसी का जला करे तुझे इश्क हो फिर यकीन हो उसे तस्बियों में पढ़ा करे मैं कहूं कि इश्क ढोंग है मैं कहूं कि इश्क ढोंग है तू नहीं नहीं किया करे तुझे इश्क हो खुदा करे कोई तुझको उससे जुदा करे